Зато тебя крутнуло. Нет, это стоп. Не обращай внимания. Не обращай внимания. Уже не обращай внимания. Да, уже хрустнуло. Очень он какой-то. Странно даже. Голодный, голодный. Да. Голодный? Чего ты, почему его не кормишь, Василий? Ты чего делаешь? то Мне кажется, я могу, Вася. Может, мне только кажется, конечно. Мне кажется, что сейчас Дэн поборется. Он мне проиграет. Так что, Дэн, лучше тебе не бороться. Только по телефону звони сейчас, не начни, а я умоляю, левой рукой набирать и ну. Я телефон в правом кармане. Бля, он очень сильный. Замбалат. Замбалат, ты понимаешь, что монтировать видео будут твои друзья, так что ты не переживай. На самом деле, изначально вся надежда была только на это. Но если вы считаете, что Цыпленкова победить невозможно, не верьте. Главное – это оказаться в нужное время в нужном месте. Ключевые слова здесь – в нужное время. Помогу. Да а <laughs> не. Может, мне больно. Снимаете, да? Давай, говорю тебе, давай! А я-то думаю, знаешь... Я ж тебе говорил. Иди, хоть поборись. Рано, сейчас все рано, рано. Именно в такие моменты ты понимаешь, что годы тренировок не прошли даром. Но в армии, как и в игровых автоматах, главное вовремя закончить, а то можешь проиграть весь свой выигрыш. Знает ли это правило Виталий Калмыков? А ну, Виталий, давай, покажи ему. Видимо, не знает. Ах, черт побери, не пошло. Ты знаешь, между прочим, как называется? Жадность. Еще пять минут назад ты был непобедимым чемпионом, понимаешь? Уже нет улыбки, смотри, уже не улыбается. Да. На самом деле тренировка прошла именно так, как и любит Денис. Помните, что он сказал на семинаре в трек-шопе. Загрузиться нужно так, чтобы в конце тренировки уйти проигравшим. И именно так Дзамбулат его и загрузил. Ну и под финал спарринга разговор не смог не зайти на главную тему современного арма – камбэк.